jogo muito bom, a gente gostou. Já jogou a primeira e a segunda fase. Anúncio do caramba. Ah, ela. Tá vendo Restart. Tá apertado já. Restart. O jogo bugou, a gente teve que reiniciar. Tomara que meu pai lindo aqui consiga ter a habilidade de cortar. Aí ele vai cortar essa parte que tá carregando. foi, foi, foi, foi. Tá, agora eu vou ter que vou fazer aquilo de novo. Eu desisto né, né, né, tá. Eu me lembro. É daí, é daí. Não, não, não. Choca. Não, tem que ser Eu vou, eu tô voltando. Ele não para, para de pular, quando eu pulo uma vez. Olha, gente, eu não tô encostando no telhado. Não, no telhado, não tô encostando no teclado. Mas não, não, não para, não para. Ela não para de pular, não para. Vai, funciona.